Ddim fan hyn. Ddim yn y tŷ yma. Ddim nhw. Ddim fo. Ddim hi. Does dim lle yma i unrhyw un gosbi plentyn yn gorfforol. Dyma Gymru. Dyn ni ddim yn neud na yng Nghymru. Mae cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon yng Nghymru. I wybod mwy, ewch i llyw.cymru slash stopio cosbi corfforol.